Silalah datang ke depan. Jangan malu, jangan segan. Ada durian, boleh malu, boleh segan, boleh jalan. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baca tu. Oh, saya berasa bangga untuk jadi pengadil pertandingan Raja kampung kan kampung durian runtuh ho oh. Eh, hey, saya memang sukalah makan musang sukalah makan janggut sukalah makan lembu tanduk <laughs> tapi tapi yang paling saya suka yang tak dapat kat tempat lain adalah janggut mutu tu patutlah sedap Percuma. Hey, hey, hey, hey, hey. Nanti kasih satu lagi ya. Ha? <laughs> Percuma. Ha? Terima kasih mutu. <laughs> <laughs> Okey, baiklah. Saya tak suka makan durian. Jadi marilah kita mulakan pertandingan Raja Kampung Kampung Durian Runtuh. Hmm, ha? hmm, over. Sedap. Sedapnya. Hmm, sedapnya, sedapnya, sedapnya. Hmm, hmm, hmm. hmm sedap. Eh. Juara pertandingan Raja Buah. Sayalah, sayalah. betul.